assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum bizni kuzatib boradigan aziz birodarlar Xurshid vlog kanaliga xush kelibsiz 6 mini rozgirishimizga start berdik gazini bo'lsangiz ekrandan zberaman priyazini qilingan 500 rubl bilet narximiz Polsha kolичество biletlari 399 donadan iborat 60 dona pul konvertlari bor главный prizimiz 1000 dollar undan tashqari 200 dollar 100 dollar 5000 3000 2000 eng maydasi 1000 rubl gazini bosing faqat podashkada oling 500 rubl tashlab o'z omadingizni sinab ko'ring barchalaringizga omad tilayman سلام علیکم دوستان عزیز سلام علیکم برادران خوش آمدید به کانال ما خورشید بلاگ دوستان عزیز ششم بازی نینی بستر دادیم نرخ بلیتون 500 رول اکرم از گره ما سفریت ندارد карта ба хуршед мебурояд нархи билети он 500 рубл опиш калистра билет 399 дона 60 донаи дигар лои конверти дорад главна пресс 1000 доллар гаш азиятгир фақат падишкада бошед